工程车嘛，毕竟是个大工程，总共有十三公里。找到它是从最明显的特征看到了一双大钳子，可能是最近大龙虾吃多了吧。不过话说，起点是从车底的大线条开始的，当然跑的时候也不容易，尤其对我这样的定向路盲来说，差点在关键路段跑开轨迹。 从城市进入大自然特别的容易，一转角就是一片森林，除了开辟的小路以外，就是野生野长的小树林了。这跟上海的公园完全不一样，在上海是比较难看到野生的灌木丛的。除此以外，我发觉在街边也经常会看到小松鼠，尤其是这些灰色尾巴的，要比橙色的多得多。 其实，黑尾松鼠是从一百年前的欧洲引进的，现在已经被当作入侵品种泛滥成灾了。它们经常破坏居民的房屋和车子，不过一般人是不允许捕杀松鼠的。